three three سه عدد سه three Jack has three brothers Jack has three brothers Jack آقایی به نام جک has دارد چرا نگفتیم have چون جک سوم شخصه پس به جای have میگیم has جک هز جک دارد 3 سه در مورد تلفظ TH در three دقت بکنید زبونتون زیر نیش دندونهای بالا سعی میکنید بگید سارا میشه سارا مثلا و در اینجا three دوستان پس دقت بکنید تیری نیست و دیری هم نیست دقت بکنید three three سه brothers brother یعنی برادر brothers برادرها در مورد تلفظ TH در brother باید دقت بکنید تقریبا مثل TH در سه اما زبونتون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید ز, ز زنبور میشه brother brothers یعنی برادران جک has three brothers جک سه برادر دارد جک has three brothers Jack has three brothers It is almost three. It's almost three. It is یعنی آن است. Almost تقریبا. Three سه. منظورش ساعته. Almost three یعنی تقریبا سه. It's almost three. ساعت تقریبا سه است. It's almost three. It's almost three.